こんばんはウォルスです、えー、前回の続きですねちょっとピッキング <laughs> 宝箱を見つけてピッキングをしに行ったんですけど恐ろしい数のゾンビに囲まれまして命からがら今逃げてきたところですえー、死ぬとこだったはいでなんか変なマークをつけてしまって たみたいなのでこれもね、えー、テンパってつけてますねおおお違う違う違う違うだからはいはいそういうことですねあれ撮りたかったな撮りたいんですけどねいるんですよなんか強いのがあそことあそことあともう2体ぐらいいたんでね ピッティング中に背中をちょっと襲われちゃったんで怖いんでやめときますほいああーっとここがエメラルド池ですねこんなもん水中あれ潜りはどうするんだろう あこれは水中にあるんじゃないですか違いますかねないないやでもよいしょあったあった ょっと一回一回浮上しようはいで呼吸を整えて <coughs> ごめんなさいねちょっとお聞き苦しい声でよいしょよし行こうもうなんか鼻がすごくて鼻声で痰が絡むはもう体調的には最悪ですね よし、これ右に曲がりの。おい、出たぞ。あれが呼吸メーターか。こっちか。うん開いてないな。 出ましたねそれかいやーライズの拠点って敵ですよねこれねえー、っとこれクマチェってああ結構使い込んだな 補修が修理ができないのかこっちは修理あと1回できますけどこっちはできないですねで15回しかダメージ与えられないのかうーんどうしよう結構頑張ってね節約してきたんですけどえっとあそれでそう UV ライトもあるんですよねこれ夜絶対必要な まあとりあえず行ってみましょう Jade's being held hostage at the museum. Troy says the place was originally built as a fortress, and now it's Rice's biggest outpost in Sector Zero. I gotta get in there before Jade gets hurt. Killed or worse. Hi. というわけで入ってきましたけどまた水ですか急げちょちょちょちょちょちょちょ魚さんたちね ちょっと待った。えー、っと、んあれか。それはきついよ。その音楽やめてください。いや怖い。溺れ死ぬのはちょっとね。開いてる開いてる開いてる開いてる。OK。危ない危ない。 が早く呼吸をよしよしいやいやちょっとまだ早いこっからやべえ詰まった何この今血が出ましたみたいなあ魚に食べられてんのか いやいやオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーここでしょ意外と息持ちますね 何わこれかオッケーオッケーナイスナイス違うねこういってこういってこういってもうほんと尋常じゃないですよねこの人の身体能力はよいしょ 何してんのこれちょちょちょちょちょっと待って待ってえよし上がったうわまた発作ですはいはい落ち着いて I'm in. That was the easiest part of this. You realize that, right? You really suck at pep talks, Troy. Not my job, but good luck. Good luck, you are よいしょ敵の拠点ですからね何せねほらいるえー、これそんな何スニーキングミッションを ろと言ってるわけではないですよね。えっ、ー、と、ヘッドショットでぶち抜けるかな。よいしょ。この、この遅さは何ですかね、これ。 とりあえずヘッドショット2発ふっ死体を隠すなんてできましたっけまあ、できないですよねライフルよしとりあえずなんかよこせ 184の攻撃力。184。大したことないですね。確か私の持っている、こっち286ですもんね。はい。絶対今私が持ってるやつの方がいいですね。新しいアイテム作成。 again. Oh. The last time we met, you took something of mine. Now, I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand, too. Your choice. You cannot simply demand to have her claim. You must make a showing of effort first. Attack! ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、そういうのは聞いてない。 まずいぞこれこんな銃の扱いが下手なのにプレゼントきたうふ当たってんのかこれ いや無理無理無理無理無理はいはいはいはい たんないリロードオッケー。 弾が倒したのかなちょっと銃撃戦はやめてくれないかんいたこんなに <laughs> これ操作しづらいようわまたそっか リロード。そんな挑発しなくていいからさ。聞こえるな。うー、ちょっと待った。うわすごいたくさんいる。あ、上ね。了解。上だけかな、本当に。 いやちょっと待ってどっかわからないえ